با وجودی که میدانید آنها به شما کمک نمیتوانند اما شما دست از کمک بر ندارید همراهان گرامی برای همکاری و همراهی با من لطفا کانال Star Media را subscribe کرده و از زنگوله را فعال سازید یکی از ویژگی های خاصی انسان ها کمک کردن به دیگران است قلب مهربان داشته باشید با داشتن قلب مهربان قلب های زیادی را به خود نزدیک می کنید اگر کمک نمی توانید پس مغرور هم نباشید انسان خوب قلب مهربان دارد کمک کردن به دیگران نشان برجستگی شخصیت انسان است دزدی کاری انسانهای پست فطرت است کمک می تواند به اشکال مختلف انجام شود پول و یا هر چیزی را که یافتید و صاحبش برگردانید اگر صاحبش را نیافتید به مرکز اطلاعات نیز تحویل دهید این کار نشان تربیتی سالم است وقتی خطای سهوان از کسی سر میزند شما به او کمک کنید تا او از نگرانی نجات یابد همراهان گرامی برای همکاری با من لطفا کانال یوتیوب ایستار میدیا را سابسکرایب نمایید